Танк планомерно, зачищая здание осколочно-фугасными снарядами, осторожно движется вперед. Первый танк выполнил поставленную задачу. Экипаж боевой машины расчистил путь к позициям террористов и теперь отходит под дымовой завесой. На левом фланге пехота запросила поддержку танка. Штурмовые группы и группы поддержки сейчас контролируют здание справа. Но за ним есть еще одно строение, которое под контролем боевиков. И они могут попытаться подойти из левого, чтобы выбить пехотинцев из бизнес-центра. Задача танкистов своим огнем не дать террористам помочь окруженным бандитам. Экипаж второго танка был в резерве и прикрывал первую боевую машину. Теперь этот танк пойдет вперед. Пока первый танк отходит, экипаж второго танка держит на прицеле атакованное здание, чтобы не дать боевикам шанса выстрелить по отходящей боевой машине. На левом фланге танк продолжает отрабатывать по боевикам. Выстрел по танку может быть произведен под любым углом, но опаснее сейчас выстрел из подземного паркинга бизнес-центра. Поэтому танкисты должны постоянно быть в движении. Подход, выстрел, отход. У боевика не должно быть шанса нанести удар первым. Второй танк идет вперед. Первый выстрел в постройке спереди. Так как есть опасность, что при отходе первого танка там могли засесть боевики с корнетом или другим противотанковым ракетным комплексом. Это первое оружие, которое вынесено из здания бизнес-центра. Это оружие убитых боевиков. Первое, которое вынесли солдаты, как только взяли позиции боевиков. Давайте, ребята, давайте, вперед! Вперед, красавцы! Вперед, герои! За Сирию! Давайте вперед! Бог вам в помощь! Вы знаете, что надо делать. Выстрелами танков по опорным колоннам удалось обвалить крышу здания, в котором сидят боевики, что не даст им возможность вести огонь сверху. Офицеры сейчас не теряют чувства юмора и смеются друг над другом, но желают удачи. Давайте вперед, Бог вам в помощь. Каждого бойца офицеры знают в лицо и напутствуют перед атакой. Давайте, ребята, вперед. Надо вперед идти, красавцы. Вперед, герои. Давайте вперед, Бог вам в помощь. Вы знаете, что надо делать внутри. За Сирию. Эти 40 метров в любой момент могут стать последними в жизни солдат – но они идут вперед, зная свою правоту в борьбе с боевиками фронта Аль-Нусра и прочих террористических группировок, наводнивших Сирию. Внутри бизнес-центра по солдатам открыт огонь и на поддержку пехотинцам снова выходит танк. Под прикрытием его брони производится десантирование солдат на БМП-2 в левое здание, чтобы прикрыть солдат, в правом строении бизнес-центра. Первым выстрелом танкисты бьют по корпусу школы откуда боевики обстреливают позиции армии и могут достать десант БМП. На правом фланге танкисты продолжают уничтожать позиции боевиков в бизнес-центре. Новые бойцы направляются вперед во взятое здание бизнес-центра. Под прикрытием танка БМП-2 сдает задним ходом для десантирования пехоты, когда по ней начинает стрелять. Террористы промахиваются, а танкисты накрывают позицию стрелка. Так продолжается изо дня в день. Боевиков выбивают одного за другим, но на их место ставят новых – Иностранным инструкторам неинтересна участь этого человеческого материала. Танкисты внимательно следят за позициями противника и подавляют любое движение со стороны боевиков. Пока идет десантирование, танкисты расстреливают всю линию соприкосновения с боевиками в корпусах школы. Танк на правом фланге проходит вперед и бьет в здание справа. Под прикрытием дымовой завесы танка и корпусов двух боевых машин пехотинцы врываются вслед за десантом в здание бизнес-центра. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.